我们的世界。 You can be my new child. Shake your body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you. Featuring the platinum band, and this time we're gonna get funky. funky. 我可以做好对你留的了牵挂。快吃！肚子饿了，有饭我不吃。 我就看着，哎，就是玩儿。你是不是有病啊？有病我不治，我就傻子哎，就是玩儿。 <laughs> 不想理你了。女朋友不理我，我就是不分，我也不理她，哎，就是玩儿。行，你行啊。女朋友生气了，我就不哄，哎，就是玩儿，就玩儿。 <laughs> 有男朋友不能惯着，就得揍，哎，就是玩儿。抖音。